ago, the singularity formed, its creators uplifted into something beyond our understanding. These beings, now known as the Lexites, left Earth, traveling to multiple planets in our solar system, before vanishing altogether. This is why we are here. Welcome to Star Control, a state-of-the-art international space agency tasked with the exploration of our solar system and the defense of Earth. Here resides the world's brightest minds and greatest technology, brought together by a strong curiosity to discover the unknown. Help us pioneer the future. Join today Bé, hola a tothom, sóc l'Arandoro, benvinguts a un nou vídeo. Star Control Origins, estic força excitat, diguem, <laughs> per aquest videojoc. És... No sé si vau jugar el primer i el segon i el tercer, crec que hi havia tres, eh, per als anys 90, per PC, hi havia un multijugador, eren dues naus que s'enfrontaven contra vàries, o una nau contra vàries, aquest tipus de coses, hi havia cooperatiu, crec, i un contra l'altre, la jugava molt amb, amb els meus cosins quan anava a casa seva, uh, fa molts anys ja, <laughs> uns 20 anys més o menys, i ara tornem a tenir aquí una nova entrega per explicar, per explicar l'origen de Star Control, que no sé exactament quin és, però més o menys ja heu vist que uh, hem creat la humanitat una espècie de no sé, de corporació que investiga l'espai, una cosa així, i hi ha un, eh, amb un extraterrestre que ens ha detectat, per tant entenc que ens està enviant una nau. En aquest cas no sé què, què passarà a partir d'ara, no sé si... si és una mode història, entenc que sí, si és més acció que estratègia o si és estratègia, no ho sé, per tant de moment provarem el joc, aviam què tal acaba de sortir aquesta mateixa setmana, per tant provarem si té èxit, si mola el joc, seguiré publicant vídeos, però de moment entenc que puc publicar un vídeo, veiem què tal és, perquè el joc em, ens <laughs> hem molt l'atenció. Sé que hi ha hagut una polèmica darrere del joc per tema empresa, per tema de third party, aquest tipus de coses, perquè no m'he entrat gaire del tema. Per tant, fotem-li canya, veiem què tal. És quan tinc un crash. És l'art, ja és molt dels anys 90, eh? Mola molt. En aquella època era bastant seriós el tema, ara crec que s'ho més amb, amb humor. Com un remember, potser, de... La presentació ja veu que s'ha estat molt Starship Troopers, també, en plan exageració de... Et necessitem per combatre o per investigar l'espai o defensar la humanitat. Aquest tipus de coses, però vaja entenc que és dins del, del món aquest que tenen creat, amb personatges així bastant histriònics i, i còmics, Hi ha dinosaures aquí que surt de la pedra, no sé. i el robot, que no, que no faltin. Val, vídeo. We believe this is an alien transmission. And this is originating from where, exactly? It's local. Triton. Oh, Triton. Recall the captain. Tell him that he's needed. He's still on administrative leave from the incident. That no longer matters. He's the only one qualified to command the prototype Vindicator. Oh shit. Mal, em puc posar el meu nom? Perfecte, em, em deia Alan Bradley, ara em dic Arandur. Morda... Espera, cony, que no sé escriure ja el meu nom. Morda... Sempre em fan el mateix, no hi cap el nom i cognoms. Amb el cognom gloriós que tinc, M'he agradat amb el nom, que ja és molt, però... Andor. Vinga. Normal, sí, no? Normal. Crec que està bé per saber com va el joc. I la nau. Mira, la nau Mordegan. Fills de puta, aquí us he pillat, eh? <laughs> Perquè... I així la nau els dirà, quan parlin a mi, diran Arandur Mordegan. O dels Mordegan no, de no sé què. <laughs> És igual. Vinga, va. Vaig aquí. I comando aquesta merda tan grossa? supplies should be coming over to you shortly, Captain. Time to get started. Star Control is ordering you to travel to Triton and investigate the alien radio signal that's originating there. Val, d'acord, de moment hem, he d'investigar. Què sabem de la ràdio? It's just a series of regular pulses at hmm. 1.42 gigahertz. That's the hydrogen line, in case you've forgotten your radio astronomy. Some very excitable men in glasses are pretty sure if aliens ever try contacting us, they'll do it on that frequency. They are substantially less certain why aliens might be on one of Neptune's moons, though. Scan its surface Entonces, cuando If you Find the signal, send one of your ship's landers down to the surface to examine it further. If it is an alien, you are ordered to not die and tell us right away. Eh. If you believe it's safe to do so, yes. Just please be careful, Captain. No, no pateixis. Sí, tinc ganes de començar, més que res, I tinc la sensació que serà tema de tutorial. It's the fastest, most expensive ship humanity has ever made, Captain. Mm. Try not to lose it. It's also equipped with our vale, latest resource collection lenders, which I would encourage you to make heavy use of. We used up a lot of materials to make that thing. If we want to make any more Vindicator-class vessels, we're going to need you to collect the resources to do it. D'acord. Looks like you've got everything stowed away now, Captain. You're all set. Va, de moment tinc criu i tinc fuel. És important saber-ho. There are a lot of people down on Earth anxious to find out what's going on. Sí. Va, estic perdut, perdudíssim, eh? Entenc que he d'anar cap aquí dalt o... Hail. Val, això és saludar, <laughs> entenc. Saludar, com pujo cap... Hòstia, m'he mogut. Oh, shit, que m'estic movent cap al sol? Espera, eh, que jo vull anar cap aquí dalt. Ah, que em moc amb el teclat. Hòstia, gloriós. Ser Straining Base. Hòstia santa merda que em xacú. Saludo. Welcome to Ceres, Captain. This, this station was designed to test the military bla bla bla bla. Ah, uh, sí, entenc que em donen... No, no, no tinc ganes de practicar, tinc ganes de lluitar i matar gent. No trials right now. Tanca comunicacions. Seguim cap aquí dalt, aviam què és el que ens depara el futur, perquè en principi busquem això, Tritó. Realment mola, eh? el sistema solar i també, està ben parit el tema. Hello? Oh shit. Scanning. we've located the source of the radio signal. It looks like there's a crashed ship down there. We should take a lander down to investigate. Folly. Oh, merda. Uah, espera, eh? Trust. Val, d'acord. De moment... Com disparo? No puc disparar? Oh, llanterna. És perquè es fa de nit, si no... De què? Però igualment... Hòstia. No sé si això crema o congela. No, de moment estic bé. No sé cap on he d'anar exactament. Crec que no puc... Hòstia, santa. Crec que no puc disparar ni res. Però no trobo la nau encara. Oh, com salta. Oh, Déu meu. Que m'hostio jo sol. Us doncs imagineu que la palmo, així de forma miserable, buscant una nau que no sé on està. No, un cràter no, tampoc. Ui, va. I aquesta nau? És la meva, d'acord, <laughs> sorpresa. Ai, Déu. Crec que no estic preparat per això, eh? Ah, mira, aquí hi ha un quadre, entenc que l'he de seguir. És com una autoajuda. I aquí hi ha un triangle. Mira, oh, una nau. Oh, la nau. Investiga. Em faran entrar? Espero que no, eh? Tinc el, el micròfon supermal posat i algun dia em caurà per la falda. Eh? De fet, un dia va passar ja amb el Quake. Si mireu el vídeo del Quake, veieu que se'm cau a la falda. I segueix funcionant bé, és un micro que és la canya. Va deixar de funcionar un temps i ara torna a estar com el primer dia, crec. Espero que <laughs> m'estigueu sentint i si, si no, doncs no, hagués, no hauria publicat el vídeo, però vaja. Adeu. You actually came. What the fuck are you? I tell you how sweaty we are to see you. Uh, who? Your friends? Maybe? I am Chief Viscosity Officer Windu of the Tai Yeah, I got it. I'm a you human. You think it's nice to meet me? That's a wonderful change from the usual disgust and contempt we receive when meeting new species. Mm. Bueno, evidentment s'ha estampat. It's a funny story. You like it. No hem parlat molt, eh? Però... with these guys called the Scribe. They're the ones who shot us down. Que són dolents, evidentment. They're kind of our friends. Ah, d'acord. Doncs potser no. They hate us. Mm. Not great friends, really. More accurately, they are our masters and the rulers of a cruel empire that we are forced to serve. We're actually trying to protect you from the Scribe. We began receiving your radio transmissions about 50 years ago. You're a fascinating species. And because we knew the hmm. Scribe would destroy you if they found you, we've been keeping you a secret from them. At least we were, until a few months ago. The Scribe had evidently received traces of your radio broadcasts themselves. They dropped some pretty terrifying hints that they were looking for you. We were on our way here to stall them, which we did. By getting shot down by them. Hence the distress call. Ah, shit. That's a fair point. Still, what's a few favors between friends? Quina ajuda necessites? Ma, anem per feina, eh? Perquè en principi... The Scribe are looking for you in this area of space. They don't know exactly where you are. Not a lot of humans are going to survive that process. Hmm. The good news is, we can help you. If you help us first. No, mm, clar, hem de tenir una nau. Most of our systems were squished when Shut our hyperwave radio was one of them. Shut up. Which is why also half of our now we might actually be able to repair all that damage. But we will definitely need that other half of our spaceship. Va, deu el triangle que hem vist abans. We can? I don't want to bore you with all the little Gràcies. simply put, we are really good at our jobs here. Mm, see. Thanks. It Mom? went down. All planets look the same when you're crying. so if I had to guess, I'd say it was around one of your larger, bluer worlds. Also, we lost a couple of Ah, oh, merda, haurem d'anar volta definitely need those if we want to not starve. Those definitely went down somewhere. I know this is a lot Vale, una està a la But finding all blau. this shouldn't be a problem for a ship with both its halves. Vinga, va, anem a ajudar aquesta gent. You so many hugs if you manage to succeed. Yes. Great. Shut up. No, el triangle veiem què hi ha aquí. Ah, hosti santa, no sé què és. Ah, d'acord. Val, hi ha coses per agafar també, eh? els planetes... Crec que ja està, eh? No hi haurà res més per agafar aquí, entenc. Oh, mira, sí, hi ha més coses. triangle aquí, triangle aquí baix també hi havia. Per tant, agafarem aquest, marxarem, entenc, eh? Perquè, si no... Val, vinga. Hi havia un trust, un... per anar ràpid. Mira, tornem aquí. Això és el... la nau, un altre cop? Ai, merda, he quedat encallat. Sí, és un cop més la nau, crec, que és la mateixa. Sí. Va, agafem aquest, finalment, aquest. Vale. Com sortia amb l'esc, oi? Hòstia, tu. Que eficient. Val, tinc dues naus per aterrar. Com surto d'aquí? Val, d'acord. Som-hi. Puc un pelo a la cámara Venus? Anem a Venus, no? Ah? S'ha de Captain, this planet is well beyond our ability to land on. We'll need to find some way to improve our lander technology hmm. to have a hope of safely exploring the surface here. Forest. Espérate, para no a chocar amb la Tierra yo. Haurem de... Mira, provarem aquí Mart, que segurament serà més com a referència, no?, de científica i de més. Hòstia santa, col·lega. Doncs mm, te'n fotrem una òrbita abans. Sir, we're detecting two unidentified objects on the surface of Mars. Is this something to do with the Lexites? Or something... Calla i som-hi, va. Bon dia, va. Més o menys. I <laughs> això què és? Investigar... Merda, tio, que no apunto bé. This looks like part of an alien spaceship, Captain. I bet this is one of the hyperdrive modules Mal? those aliens are missing. We'll load it up onto the lander now. Aquí hi ha molta cosa per agafar, sembla. De moment hem agafat... Mira, hi ha un quadrat al pel allà, també. D'alguna banda. De moment agafarem tot el que puguem, perquè, bueno, per això estem aquí, no? Per saquejar <laughs> coses, saquejar planetes, i la resta ens importa tres papinos. Però Mart té una pinta estranya, des d'aquí. No sé on passa Mart, eh? Però bueno, ja que hi som... This looks like part of an alien spaceship, Captain. I bet this is one of the hyperdrive modules those aliens are missing. We'll load it up onto the lander now. Val. He passat a llarg, és això? Sí, per què? Ho tinc ple? Ple. Sí, deu ser la... recurs blau. I aquest també està ple? Ah, potser... Bueno, doncs res, sortiré. Però és que a veure, sembla que que vaig ple? És que no ho sé, eh? Però som-hi. Ara hem de buscar el planeta blau. Hòstia, sente, merda puta. Eh? Hola. Qui són els dolents. for any authorized Oh, merda. EM broadcast detected. Spectrum analysis. Technological development level T3. 2D image in broadcast identified. Processing. Facial edge discrimination does not match known sentience in this sector. You are not a Tyrant. Who are you? We mean you no harm. Remain uh. where you are. A scribe Lenik has been notified of your unauthorized existence. Oh shit. Approaching this sector now. Hold. Transmission incoming. New orders received. Local fleet probe vessel zero will clear system of unauthorized organic vessels. Ah, merda. Continue to remain where you are. Bueno, oh, ja marxo. Clarament, vull marxar. Pick your ship, val? Ens hem d'hostiar. Com, com ataco? Ah, mira, Oh. Oh. That's not good. Oh, quin desastre. Quin desastre, nois. Quin desastre. Estic ballant totes les pedres, eh? això no, no pot ser bo pal. No, no, sí, és que m'estan matant molt. ¿Puedes parar aquí? ¿Y más ¿Dónde está? muy ñoño ahí. Le he hostiado, ¿eh? Toma. Fes-te fotre. Ai, Déu, quina pinta faig. Val, almenys meus tetamels he guanyat, he vençut. Per tant, a cagar. No sé com els dieu, però a cagar igualment. Encara no ho sé. És, és Cite? Mira, deu ser aquest planeta blau. Allà on m'he d'apropar per agafar la cosa aquella. O aquí hi ha una altra, eh, però... El pis. Artemis. Però vinga, va. Deu ser aquí, eh? Hey, it's Artemis. Yeah, ever since we found this thing all the way out here in the 40s, scientists have been wondering if it would get more interesting. Mm. And, uh, nope. Not today. No, marcham. Ay, espera. Intentaré anar al pis. Captain, we're detecting movement on the surface. Looks like some kind of robotic drones. It might be dangerous to send the lander down unarmed. Sí, no tinc, no tinc coses, per tant, millor no. No baixaré aquí tampoc. Almenys, tampoc avui. What the fuck? Bueno, és igual. Aviam que hi ha. Jo podria anar més ràpid a la nau, eh? Que és nau humana. Nau de merda. anus. <laughs> no s'ha fet mai aquesta broma, eh? No sé que vaig ràpid, sí, al final. 24 de setembre del 2088. Pel proper vídeo que miraré el denuncis de la càmera, està aquí, posada, i la canviaré aquí. Més que res, aquí es veuen les coses que tinc. Era, una, era un planeta blau, oi? Deu ser el que està al costat. Mm, Neptú. O sigui aquest... Joder, col·lega passo a llarg, eh? El control és un pèl així. I és el control dels jocs antics, també. No puc baixar. Bueno, doncs pues res. En principi la idea era provar una mica el joc, però és que m'està molant, eh? No sé. No sé vosaltres si us mola, però a mi com que em mola tot aquest tema dels de l'espai, aquest tipus de coses sempre m'han atret molt. Per tant, potser el planeta blau és aquest. Però crec que era, havia dit un dels planetes més grossos. Per tant, hauria de ser un d'aquests. Bueno, intentarem anar a un altre. veiem que veiem que hi ha. Star Control. No, merda. No sé on ha anat, eh? La lluna. D'acord. Les ruïnes... Anem-hi. perquè hi ha coses, recursos i coses. Això què és? Aquí hi ha alguna cosa també. ruin. Captain, this is the lunar facility the Lexites settled after they first left Earth. We've sent surveyors here before, and I don't think much has changed since then. Not from all the dust I can see. It doesn't look like the Lexites were here long after they arrived in 2085. This was just a staging area they used before traveling elsewhere. No idea where they went after this, but you know that as well as I do. Finding them is why we have a star control in the first place. Captain, there's something powering on here. Blinking lights, humming sounds. There's a computer screen turning on. It says, threat to remnants detected. Lander self-defense technology ready to be used. Insert uranium to power. There's a slot in the device here. Do we have any uranium we can feed this thing? No, okay. I don't. I don't keep that on me. We'll have to come back later then, or ignore this entirely. Your call, Captain. Nie ja tu najlepsze jest. Suposo. Per tant, aquí no crec que hi hagi res més, a part de coses per agafar d'aquest estil. Bueno, jo té idees de disseny interessants, el tema d'anar per diferents planetes, això mola, tio, no sé. Bé, això no ho podia agafar, per tant, crec que això d'aquí tampoc podré agafar-ho. Bueno, per tant, ho deixo aquí, marxaré de, de la lluna. I a la Terra... You're back! How was Triton, Captain? You were what? Yes. You heard well. Well, that's terrifying. Unauthorized organics? Clear our system? That doesn't sound good. But let's break this down into parts. First, these Taiwam you found on Triton. Our exobiologists have been studying the recordings of your conversation with the alien. Based on their word choice, blinking, and overall clamminess levels, we believe that this one was genuinely in fear for his life. so we've come to a conclusion. We want you to help them. Oh. This is too great an opportunity to pass up. Gracias. Given what you've just told us about this scribe probe, it sounds like this is a pretty credible threat. Well, if what this Taiwan says about the scribe is even remotely true, I think we need to help. The chance to establish friendly relations with an alien civilization, especially if they can in any way help us stop a threat to our... Hmm. Go find the missing parts of their ship, Captain. They should be around here somewhere. Passo d'això. Good luck, Captain. I deixem aquí l'episodi. Crec portem 32 minuts. Ja sabeu l'interès que tenia en comprovar que el joc anava bé, es veia bé, es eh, juga bé, que és molt <laughs> interessant això, i en general que tot està ben parit. Crec que ho està, eh? Però hauríem d'anar a veure més enllà, perquè el combat... El combat no sé si <laughs> amb una nau més, més complicada de, de combatre m'hagués en sortit, però vaja. Moment, provaré aquí, Saturn. És de gas. No sé si puc baixar aquí, no, no hi ha cap lloc per baixar. Per tant, intentaré anar aquí. Perdoneu, eh, que, joder, és que mola molt el tema de descobrir planetes i satèl·lits. Potser és aquí? No hi ha res. Warning, crec que hi ha... Hòstia, santa, m'envien a la merda, que... Més o menys. Hi ha Argó. I hi ha rajos, també. I a rajos. Per tant, intentarem que no ens matin. Aquí no vull anar. Hi havia massa núvols. Ja està. No hi ha més recursos. No hi ha més res. La meva nau és gloriosa des d'aquí. Però no, ja està. No hi ha més... Quin interès pot tenir en un lloc on no hi ha res més que un recurs? Però no sé si marca quan es toca un lloc que aquí hi ha alguna cosa interessant per descobrir. No seran recursos, però potser és alguna altra cosa. Crec que no, però... Definitivament no hi ha res aquí. És mort tot. Ara en surto. Seguirem al següent. Mira, que bé que hi ha molta cosa. Aquí està ple de merda. Punta pala. Hòstia, què? He de, he de tirar cap allà? Pues vaig a la quinta forca lluny... Buah, tio. M'ha fotut una hòstia, flipa, eh? Bueno, uh, Déu. Va, aquest planeta és més... complicat. Oh, Déu meu. és més complicat. Bé, passo d'allò. Vaig aquí. Aquí hi ha molts recurs. Sí, és igual. Jo ho intento, eh? Però diguem que és complicat anar per aquí <laughs> perquè et foten... Hòsties, per tot arreu. I no es controla gaire bé el tema. Si veieu un quadrat aviseu, eh, per algun lloc, perquè és un lloc d'interès on hauria d'anar-hi. Ah, que xulo. Patapum, ui va. Vinga, endur. Això ho tenia ple. No sé què era, però ho tenia ple. Això també. Això també. No hi ha recursos que, que no Ah. Val, no hi ha el... estructures ni res d'això, pel que veig. Per tant, sortim d'aquí. Som-hi. Oh, quina ràbia, no trobar el, el lloc. Mira, Europa, potser. És el més blau que hi ha per aquí. I que no l'hem visitat encara. Sir, we're detecting an unidentified object eh. on the surface. We may want to send a lander down to investigate. Yes. Molt bé. Si, si baixes per aquí no t'hosties. Mira, està aquí al quadrat. Gas matar. Ai, ai, ai. Well, this is a heck of a thing, Captain. We found some kind of monument here. At least, I think it's a monument. It's a big, multicolored slab of metal with odd protrusions sticking out of it. Balls and sticks, kind of. There's text on it, or graffiti. Pictures of aliens fighting? I'm honestly not sure. No human language, anyways. Not much we can do with it, but admire it. And... done. We'll just leave this here, then. Vaja, pensava que seria alguna cosa, però alguna <laughs> cosa interessant, vull dir. Monument, molt bé, sí. Doncs res a seguir, nois i noies. Oh. D'acord. Uh... No sé què era això, però... Bé, aquí no hi torno. Ma... Collons. Xatos. Ei, ei, no, no, no, no penso tornar aquí. La resta... Un objecte sense identificar. No posaven bona música, eh, <laughs> per aquests llocs. Aniré a buscar l'objecte i després veurem. Aquí hi ha un objecte vermell. Deu ser àcid, no sé què. Provem. Tot és recte. Si veiem massa gas, parem, eh? És la segona part. Els russos? like an old Russian space probe, Captain. It's neat, but not much we can do with it. Pues vaja. Una altra decepció més. No farem això, marxarem. Ja està tot. I això, aquesta cosa negra? Estea, que aquí sospito no hi haurà res. Collons, tio, el dia que controli la, el tema de la gravetat No hi ha objecte aquí, hi ha molt... Hòstia, urani. Mm. Crec que de moment passaré eh, perquè no, no em serveix de res anar aquí. Però recordar que aquí hi ha urani. No em puc baixar. Chroma Instinct su directament directamente a No hay res aquí tampoco paso ya no queda más allá. We're detecting an unidentified object a Vale, d'acord. Mira, estic al costadet. No sé què és, eh? És la part aquella de la nau. This looks like the part of the ship that friendly slug is oh, missing. Oh, per fi, we'll load tios. up lander now. Bueno, tindrem un altre vídeo llarg. Què hi farem? Strontium. Falta Strontium. Buscarem l'Strontium, sortirem, atacarem les parts de la nau i deixarem el vídeo en aquell moment. Volia haver deixat abans, però... Què farem? I falta veure un triangle... Aquí està el triangle. Tot recte, doncs, Arandur. Perdó, capità Arandur. Que... Va, espera. Com no em quedi sense nau ara... Aquí estàs, cabró. Ja està. Missió completa. Per tant... Gasto, fuel. I he perdut algun... Algun soldat, algun tripulació. Entenc que per les hòsties d'abans, eh, però... Ai, que era aquí dalt. Ja estava despistat pensant en coses de, de l'espai i de més. Vale, espera't. Aquí. Ah, aquí, aquí, no, aquí no estaven. No estava aquesta gent. Crec que era per aquí igualment. I si no ja sortirà. Mira aquí. El shift és esquerra és el turbo. Un turbo estrany perquè és com si la saltés. Our new probable friends came back. And did you get everything we need to repair? Great! Now we can fix our ship. It worked! <laughs> We've repaired the hull damage and restored power to our propulsion systems. It will take... So please, mm -hmm. don't murder us! <laughs> Great! We'll see. So, my new damp chum, why don't we head back to Earth? And leaders, we can Man. tell them what we've told you. Or we could just hang out. Uh... Most definitely. But we have procedures to minimize the health-related risks of contact with alien species. Meeting aliens is not new to us, human. Què hi farem? Anem cap a la, cap a la terra. Ah, espera, que a mi em deixen aquí. Meravellós. Per tant, el proper objectiu, la Terra. Oh, shit, merda, santa, adeu-siau. Jo marxo d'aquí. Bueno, toca saludar. No em deixen marxar ni acabar amb el vídeo. <laughs> Última lluita, doncs, abans d'acabar el vídeo. powers are alien. You do not have permission to exist in this sector. Wow. of the glorious empire of this planet the light which illuminates all civilized in the galaxy. Well, relax, Larates. We intend you no harm. You are a savage. You cannot have intentions. And even if your friendly. Això em sona una mica. No, aquesta és nostra. I think we got you off on the wrong foot. Uh, hem començat amb, amb peu. Zo dan, Pauw. Ek, ek, ek. do. you need more proof of your barbarity? How about the destruction of our innocent probe? Do not attempt to hide it. We saw the weapons blink as we approached this Fine, if you want to fight, you have got one. No sé, què triaríeu vosaltres? Lluitar, no lluitar? Ah, mira, això estaria bé. Fine, if you want to fight, you have got one. Well, where did that come from? That's a rhetorical question, actually. I know exactly where that came from. A bad, bad place. We're still repairing our weapon systems, <laughs> so we won't be able to help you. Which is a shame because we really, really wanted to do that. Good luck. Good luck. Surrender. <laughs> Don't mi. Estem super lluny. fuck you doing? Crec que l'he hostiat una mica, em sembla. You és mort de gan. Oh, m'està... hostia en ell a mi o...? Mira, l'he hostiat bé, molt bé. Dues hòsties de cop i volta. Això no em deixa disparar, eh? Ah, no m'ha deixat disparar tampoc. Pedres. Perdo punts de vida. Au. Toma. Fes-te fotre, caracul. Ets, ets, ets... You did great, best friend. Home, era fàcil aquest, eh? You are so awesome. Thank you. and sexy. Oh, thank you. What? What? <laughs> that's weird. Translation error, probably. <laughs> that happens sometimes. Anytime we say something weird or uncomfortable, that'll be a translation error. My nipples are going to explode. <laughs> És un Monty Python han fet. Ai. Of course. Of course, yes. And it's not just a humanity-saving deal now. Sí, ah, it's realment. also a Taiwan-saving deal. I don't know if you caught it, but that scribe didn't just threaten to kill all Taiwan everywhere. That's not gonna go over well back home. But first, let's go to Earth. I imagine your leaders will want to talk about this. And when you get here, we have something we need to give you. Vale. Anem cap a la Terra, finalment, i ara hora. Amb només una... Una nau d'aquelles. Però Deixarem aquí l'episodi. Què ens diran a la Terra? No ho sabem, ni ho sabrem, a no ser que el joc us hagi molat, i a mi també, que m'ho ha fet. Però, de moment, deixem aquí 53 minuts. Segurament retallaré una miqueta, perquè hem estat donant voltes per tot el sistema solar buscant el que ens demanaven la, els aliens aquests i l'últim satèl·lit <laughs> més menys ho hem trobat. Mare de Déu, ho hem petejat tot i només els primers 50 minuts ja però vaja, <laughs> espero que us hagi simulat si us ha agradat, ja sabeu, compartiu el vídeo fiqueu un mare ben maco, deixeu comentaris amb el que voleu explicar de la vostra vida i miracles amb l'espai, o el que sigui i fins una altra adeu